ვმუშაობ რამე, 5 გამე ვმუშაობ გადაბმით რა, 5 გამეს ვმუშაობ, 2 გამეს ვისვენებ. ვაწარმოებთ გვირაბის და შენობანაგებობების მიმდინარე მოვლა შენახვას. გვირაბში თუ სამე დაზიანება ნაგებობებში, იმაში სადგურებში თვითონ ამის ყოველდღიურ დათვალიერება მიდის და ყოველდღიურად მიდის მიმდინარე შეკეთება. ახლა დღესაც ნახეთ თქვენ იგმედიოდა და ბეტონება, კოროზირებული ბეტონის დაბეტონება მიდიოდა სადაც ახეთ წინ და ახმედის საჯერძნე აპარატით სიცარიელების შევსება და სველი ადგილების შევსება, სადაც სიცარიელებია. სამუშაო ახლა როგორ ვთქვა, რთულია რა, ახლა ამას ყველაფერს თავი დავანებოთ და ფიზიკურ მუშაობას თავი რომ დავანებოთ, ეს არის გამის თეოა და გამის თეოა, ხუთი გამის თეოა, მეგონი ყველას მოიხსენება. ადვილი და იოლი და სახალისო არ არის. რამე გამოდივარ 11 საათზე ვიწყებ მუშაობას და დილის 6 საათზე ვამთავრებ. ხო და ფაქტიურად სამუშაოზე ვარ და გძინავს. მეც მეც ვერაფერს ვერ ვასწავ ცხოვრებაში. ახალწესსაც აქ ვიწევს მუშაობა, აღდგომასაც ვიწევს მუშაობა, შობას ვიწევს მუშაობა და ყველა დღეს ვიწევს აბსოლუტურად მუშაობა. ფაქტიურად გამოგდის ზოგჯერ გამოგდის 25-26 დღე მუშაობა რა, გამე რა, იმაში თვეში რა. ხალხი არის მეტროს გახსნის დღიდან მუშაობს აქ 2000 წელი მომისრულება ახლა ვარ და მეტია კიდე ახლა მუშაობ ახლა ვოლო ვოლო ამ კატეგორიის ხალხისთვის არც ოჯახია არც მეგობარი აღარ არის არც ნათესავი აღარ არის და არც არაფერი არაა რა პრობლემა კიდე ანაზღაურებას და ამასთან უძღამეს ადამიანი გააცენებს და გვირავში იქნება ანაზღაურება შესაბამისი უნდა ხონდეს რა. ესა რა თქო ახლა შეიძლება ჩვენ არ ჩანვართ ეს ჩვენი სამსახური არ ჩანს არ არის დაუშვათ სახე მეტროს იმისი რომ მეტროპოლიტენის მემანქანეები არ არიან რომელიც ატარებელს ატარებენ და მოძრაობის სამსახურის ხალხი არა რომელიც ჩანან მაშინ მეტროში რო ჩამოდიხარ და ჩანს და ჩვენ ავართ ასე რომ ვთქვათ ღამის ხალხი, ღამის ღამის მომუშავეები და მე ასე ვთვლი რომ მე მგონი არ ვთვლიან იმათ, რა ქვია, იმ ხალხად რო ყურადღება მოგვაქციო და ეს ალბათ უპრეტენზიო ხალხია და უპრეტენზიო ხალხს დემონდებს ხორებაში ხო იცი, არავინ არაფასებს. ყველა შეუძლია გადაუვაროს, გადმოუვაროს და პასუხის არ არ გასცეს, იმიტომ რომ უკეთებს ამას. შეგავა დიოს მანეპირობებს ვაძლევენ 70 ლარს, ეს და ვიღებთ 56 ლარს. ამის მავნები როგორია? ო, ესა რა, ჩვენი ჩვენი გასწავლული ისაა, სხვა სამუშაოდან შედარებით 56 ლარი აღდგის თუმცა ჩვენი მუშაობა 22 გამე. ასე. ჩვენ გასწავლული ვართ იმ ადამიანებისგან, ვინც ნორმალურად ცხოვრებას ეწევა ზემოთ. შეცვლილია ჩვენთვის მდგომარეობა. დღე იმათვის დღე ჩვენთვის არის ღამე. <laughs> ჩვენ ღამე მუშაობ და დღეში ძინავს და იმათ დღე მუშაობ და ღამე ძინავ. აი ესე განსხვავება. მუშაობთ აქ იმისათვის ვაკეთებ სუპალაფებს რომ ნორმალურად იმუშაოთ ბატარებელმა ნორმალურად გადავიყავოთ ხალხი და უსაფრთხოდ გადავიყავოთ. ამის გულისათვის მუშაობთ. გამონაბოლქ ვიაქ მატარებელს ისე ისეთ გამონაბოლქ აი ახლა თქვენ ვერ ხდები თამაში აი ესო ჩაირთება მით უმეტეს მე სვარკადი წავა ახა აი ეს ბურღვა წავა იგი ბურღვა ეს ტერი მოდის ესე იგი სუნია აი საშინელი სუნი რა საშინელი სუნი ასე ბიჭობლი ორგანიზმია ხედავ ახალგაზრდებს აი ეს ახალგაზრდები ეცოდება. ეცოდება იმისაც, რომ ის ახალგაზრდები არიან აი ორგანიზმი აქვს თემათი, ძალიან სუსტი აქვს, სუსტი კერტებია, სუსტი ორგანიზმი აქვს, უყალაფერა. ეს ეს წერი ეს ჰაერი ეს უყალაფერი იმაზე ჩხარე მოქმედებს და ვერ იცოცხლებს ვითხარაც დაავადდებიან რა ეს და ხრიერი ადამიანი როდესაც გამოწვილია ეს ფილტები ეს ის უყალაფერი რა ეს უფრო უფრო კიდევ უძლებს მე ახლა ძალიან დიდი ხანი არა 20 წელიწადია მუშაობ 20 წელია მუშაობ სულ ეს რაც დინგრეს ის რა ეს კომუნისტური წყობა მე რაღაც ეს სხვაგან მუშაობ ვირა ელმოურ შენებელ ქარხანაში მუშაობდი და მე გადმოვიდია და ვარ ჟოგი არის აკა 20 წელიწადია 30 35 წელიწადია 40 წელიწადი მუშაობ და მიგოდი ხანია მერე მიჩვენა აიცეს რა შემიე ჩვენი ახლა ერთი ერთი იმაზე და ხარი და ხარი უდა უდა იმუშავა რა და სხვა გასაოცარი გარეთ რა რა უნდა გააკეთო ვერ იმუშავა ის რომ მეორე სამსახურში წავიდა. ანაზღაურება იყოს იმდენი რომ ელემენტარულად ოჯახები არ ჩინოს ხალხმა. რომ შვილთან, ოჯახთან, ათესავთან რომ 22 ღამეს რო გაათენ, რომ მიხვიდი ადამიანურად, ადამიანობას ლაბარაკი მაქვს, რომ ის რა ქართული წესი რაც არის და ქართული ტრადიცია რომ არ შეცვლა და რომ მოგივა სტუმარი, ვაი რა გავქნა ელემენტარული რაღაცები რომ აი საშუალება არ ეკნევა. ეს რო დავხარჯო მე ოჯახი როგორ შევინახო და ამიტომ ძირითადად ყურადღება არის ანაზღაურებაზე რა და მე მე ეხლაც ვიტოვდი რომ და რა ვიცი ახლა ამ ჩემს საუბარს კიდე აზრი თუ არ აქვს მაშინ არა მაგრამ მე ვიტყვი რომ აქ უნდა იყოს საპენსიო ასაკი დაწეული აუცილებლად საპენსიო ასაკი არ შეიძლება 65 ლარი ვერ მიდის გას ვერ წოცხლს ვიტო ვერ წოცხლს როდესაც ძიმეტრიობებია თავისთავად ეხლა აქ შეიძლება მარტო ხამისტევა რაც ნიშნავს 22 ლარი ყველაფერი თავი გავდავანებო თბილი მეტროპოლიტენში მუშაობ 1966 წლიდან დღემდე დაიწყე გვირაბის მუშიდან მე გვირაბის ოსტატი და ახლა ვარ უფროსი ოსტატად ჩვენ ახლა ერთად რომ გავიარეთ და ნახეთ, ნახეთ რა სამუშაოები სრულდება, ჭიხნიტი სამუშაო, წყლის გადაყვანა, დაზიანებული ბეტონის განახლება სადგურებში, სვეტებსა და სვეტებს შორის თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, რამდენი სამუშაო ტარდება. გზავრი რომ ჩამოდეს, უყურებს რომ თითქოს არაფერი არა, მაგრამ შიგნი აქვს სალიანდაგო ბეტონს თავზე, სვეტების თავზე არის იმდენი წყლის გადამყვანი ღარები, რომ მას მოულა უნდა, შენახვა უნდა. კვირავში სადრენაჟო არხის წმენდა, დახურული დრენაჟებია, ამგენის გაწმენდა უნდა, ყველაფერს უნდა ისე სამუშაოს რომ დაიწყებ, რომელიც სამუშაოც არ უნდა დაიწყოს, ის ჭირხნა იქნება, ბეტონის მონგროვა იქნება თუ რაღაცა, მოკლე დროში, მოკლე დროში უნდა მოურჩეთ, რომ მატერებელმა თავის დროზე დაიწყოს მოძრობა და მოძრობა არ შეხერხდეს. ეს პნევმატური სამკროა პნევმატიკა ჰაერთან დაგერდა დაკავშირებული მოწყობილობებია რომელიც ლაპარაკობთვის იგივე აუცილებლობას წარმოადგენს როგორც დენზე მომუშავე ეს ემსახურება მოძრაობას დამოხრუჭებას კარებების გაღებას დაკეტას აი ამ ცეხში ხდება ყველა იმ პნევმატიკური ნაწილის შემოწმება რომელიცაც აგონია მომარაგებული შემოდის ნაწილები მოწდება და მეორე უბრუნდება თავის პირამდელ ადგილს თავისი სტრუქტურით მეტრო საჯარისო ფორმირებას აქვს რა იმ თავისი დანაყოფები, თავისი ჯარისკაცები, ზემდეგები, ოფიცრები, გენერლები. აი ახაც თითქმის იგივე სიტუაციაა ამ წეხში რა. ესე იგი აი ამ ხალხს ვინც აი ეგ მუშაობს მოღვაწეობს, აქ თავისი განსაზღვრული პასუხისგებლობა, გაწერილი დროში, გაწერილი აი აღსრულების ხარისხში, ყველაფერი კეთდება, მოწმდება, ამად გაკეთებულს მე იბარებს. ცეხის უფროსი, მე რე უფროს. ზემდგომი მიმღები, მე რე ამ შემოწმებული ნაწილების დაყენება ხდება ვაგონზე თითოეულ პიროვნებას ვინც მოღვაწეობს ამ ციხეში აი თავის განსაკუთრებული უფლება და მოვალეობა და პასუხისგებლობა გააჩნია შეიძლება ძალიან პრიმიტიულია ეს მოწყობილობა ხალხო რა თანამედროვე არ არის რაღაც მაგრამ დროში და სივცეში და სპეციალისტების მიმართ ისე არის შემოწმებული და გადამოწმებული რომ შეストმის საშუალებას არ იძლევა რა ჩვენ იმიტომ ვიზახით რომ ჩვენი შრომა არის ძალიან ძიმე რომ აი შეხედეთ აი პრიმიტიული არ არის აი პრიმიტიულ სტენდებს რა აი ამაზე ხდება აი ეს ყველაზე მთავარი რაც მეტროს აქვს ჩვენთან კი არა საერთოდ ჩვენ თექსოფლიოში რომ უშიშარია და ეს საშიშროება ნულოვან დონემდეა დასული აი ამის გაკეთება რა აი ეს ბიჭები ვინც აქ მუშაობენ თითქმის პროფესიონალების გარდა არა უფრო შემოქმედებითი ხალხი, იმიტომ რომ ძველისგან, მეტად დაზიანებულისგან, კინის ნაწილების უცვეთას განეთან, აი ისეთ იმას პროდუქტს ქმნიან, ისე არემონტებენ იმას, რომ ეს კიდევ დიდხანს იმუშავებს, ისე ჩვენ იმიტომ ვიძახით, რომ ჩვენი ხელმძღვანელები ჩვენთან სხვანაირი დამოკიდებულებაში არიან, რომ ისინი უშუალოდ ამ პროცესებში მონაწილეობენ. უშუალოდ მონაწილეობენ რემონტში, უშუალოდ მონაწილეობენ იმ ნაწილების შეფასებაში, ხელები ჩვენსავით დასრულიათ. აი გარბენებში მე რა იმ მატარებლის გამოსაც ჩვენ გურჩი არიან, არაფერი ჩვენ ჩვენ შორის დიდი სხვაობა არ არის გარდა ამ იერარქიული სიმაღლებისა, მაგრამ აი ეს ეტაპი ამ ხალხმა მიიღეს, რომ ესე უნდა იყოს და მეორე მხარე ჩვენთან დამოკიდებულება რაღაცით შეეცვალათ რა. ჩუ რაღაც ხوانერად აღვითქოვენ რა ჩვენი პრობლემა აი მით უმეტეს ეხლანდელი ხო ძალიან აქტუალური იმას რომ მოვითხოთ რომ აი ჩვენი ხელფასი 6 წლის წინ როგ ქონდა იმას დააციონ მიიღეს რაღაც აი პირად შეურაცხყოფათ რა თითქოს ჩვენ ამის უფლება არ ქონდა თითქოს არ უნდა გვეთქვა თითქოს რაღაც ზედმეტი ისქით მაგრამ ეს ზედმეტი ხო არ არის რა 6 წლის წინ დაგვიგინეს ეს ხელფასი კი მე ვიცი რომ მეტრო არის წამგებიანი, მაგრამ თერცოფლიოში საგიმ წამგებიანია. და ეს წამგებიანობა ჩემზე რატომ უნდა აისახებოდეს? ჩემ ხელფასზე რატომ უნდა აისახებოდეს? მე რო ჩემი ოჯახი ვერ შევინახო, იმაზე რატომ უნდა აისახებოდეს? თავიანთი ხელფასები, თავიანთი ხელფასები. აი ამ იმებით, აი ამ საზომებით, რაც აკარი საკმაოდ მაღალია. თუ გინახიათ რა, ხო დაკურები ხართ Facebook-ის სავსეა ყველაზე ისეთი თბილი კაცი, მე მანქანე ვინ ძალიან გვიყვარს, ვისაც ძალიან პატივცემთ, кай ქართველია, кай შრომელი კაცია, იმის სურათს მიუწერეს, რომ ამას 1800 აქვს ხელფასი. და გვერდზე დაუწერეს ლამაზი გოგონა, პატრულის გოგონა, რომელსაც 900 ლარიაც ხელფასი. და იმ კაცის გამათრახება უნდა, ჩვენც გამათრახებენ. თქვენ кай ხალხო, თქვენი ხელფასიც მიგეწერათ მესამე წკარზე. მიგეწერა და დაგეწერათ, რომ მე ამდენი მაქვს ხელფასი, ვინც ამ კაცს ხენ ძავნელობს. მე ხალხი გადაწყვეტდა, ვინ უფრო მართალია, ჩვენ თუ ისინი. აი ამას მალავე. ამას არ უშვებენ შენთან. ესე თქოს რომ მე მანქანები აიმდენია, ბევრია თუ ცოტა იფიცებიან, უშები იფიცებიან და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ ხალხის ჩანაცვლება სხვა ხალხით და დაიწყეს გამალებული მზადება რა. ბიჭო შეიძლება არ იციან, მაგრამ არ ამგონია მე ვიცი და იმათ არ იციან. ამას ხვი აი ძალიან ევროპული სიტყვა, გერმანული სიტყვა შტრეიხბრეკერი, რომელიც რას ნიშნავს, იცი? ნიშნავს ადამიანს, მუშას ანუ, რომელიც შემოდის საწარმოო პროცესში იმ დროს, როდესაც ყველა მუშა გაფიცულია. პროტესის ნიშად არ მუშაობენ და შედის საწარმოში იკავებს მათადმის და მუშაობს. ეს მუშა კაცისთვის ყველაზე სალანძღავი სიტყვა. ერთიანად მოიცავს როგორც მის პიროვნულთვისებებს, აი, კაც რო დაუძახო ეგ სიტყვა, მშობელსაც აგინებ, ახლობელსაც, უწუნე პროფესიას და ყველაფერს. ამიტომ არ შეიძლება მუშა კაცს ვაგისკენ უბიძგერო ეს გახდე. აი მოლაპარაკებას რაც შეეხება ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მოლაპარაკება სადაც დაგვიძახეს ყველგან მივედით მათ მოედაზე რა თქმა უნდა აი სულ იმის ძახილი იყო რომ დავждეთ ხალხო მოვილაპარაკოთ ესეც საგაფიცო პირობებში კი არა ხელჩართულ ჯგუფში რომ შევიდეთ მოლაპარაკება საჭიროა მაგრამ აი როცა მოლაპარაკება შენ მიმართ აი მოთხოვნები ჩვენს მიმართ რა არის უპირობოდ უნდა გაჩერდეთ თქვენ და დანარჩენზე დავიწყოთ მოლაპარაკება ყველა ეს კონტრაქტი რა გაიწმინდოს, გასუფთავდეს. აქ არის წერი ქვეყანა. ამ გაწმენდის დროს ეს ყველაფერი ჩვენ პირში ჩაგვდის და ფრიში და რა ვიცი როგორ თქვა. და ეს ყველაფერი ყველაფერადი ლითონი არის მავნებელი. ამას აკეთებთ 14 აპარატი მე იქ ვაჩვენებ კიდე ის დაბლიდან რო აქ ის ეს აეს ყველაფერი ამ ყველაფერს უნდა სულ დასუფთავება, დიდი პასუხისგებლობა, სულ უმნიშვნელო რაღაცას რომ გამოგჩეს, შეიძლება ადამიანები დაგუბო. იმიტომ რომ აქ ძირითადად გადის მაღალი ძაბვა. მაგ ყველა აი ძრავებს რო ვაკეთებ, იქ არის აი სხვილი პროდი, ეს არის სულ ძალური კაბელებია, სადაც 825 ვოლტი გადის. ანუ გაწმენდის დროს ეს ნახეკი ჩამოდის, ანუ სულ გავწმინდო მე რა უნდა. უბრალოდ დაკრო დააგვირდეთ ხო თქვენ? აი სუ გძინავს თელი რესები რა იმდენად ბავნია და ამ პირობებში ვარ ჩვენ ყველა ჯანმრთელობის ერთ-ერთი ფაქტორი კიდე არის სიცივე ზამთარში აქ არანაირი გათბობა ჩვენ არ აღვა აი ამ სიცივეში ვმუშაობთ ასევე არის მაღალი ძაბვის კაბელები აი ძრავები რომელსაც ვაკეთებ სადაც 825 ვოლტი გადის და იმდენად საპასუხისგებლოა ეს ადამიანის სიცოცხლესთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. იმდენ იყო შემთხვევები და გაჩენილა ადრე იყო ეს შემთხვევა. 7 წუთში იწובה ვაგონი სულ. თუ კი ის კაბელი დაედო და გამოჩა შემთხვევა, ხო? და ვერ დაინახე. ვაგონი ხო მოძრაობს, ეს ეხახუნება ამას. ისავრი არაფრის გაგებაში არა და ვერც კი წარმოიდგენს, რომელიც საშუალება შეიძლება იყოს. და რა თქმა უნდა, ყველა ყველაფერი ესე მემანქანებიც სტრესის ქვეშ არიან და ყველანი ჩვენგანაც ყველა ვასრულებთ ერთ მნიშვნელოვან საქმეს რა. ადამიანის ესე იგი უსაფრთხო გადატვირთვა და გადაყვანა არის ჩვენზე დამოკიდებული. ეს არის დიდი პასუხისგებლობა და ისე გამოდის რომ თითქოს ჩვენ არაფერი აღარ ყოფილვართ რა. ყურადღებას არ გვაქცევენ წესილო და აი ხელფასი რატო უნდა მოგიბატოთ ხელფასს. აქ რა აი რომ უშაობ და მოხსნი რაღაცები და შეცვლი ამ კონტაქტებზე რაღაცა აი იმდენად სტრესის ქვეშ მუშაობ ადამიანი რომ ხო დავწერა დავწერა დავწერა ანდა ხალხები მეორე პრინციპი ვარცა გამოწეს ხომ არაფერი გამომჭა იმდენად საფასურის გებრო საქმეა ეს იმიტომ ხალხს ვსახურებით ხო რომ ხალხმა უსაფრთხო იყოს გააჟღერა მერმა რომ თურმე ჩვენ ქონია 2000 ხელფასი 880 მაგრამ ქონია თურმე 2000 ხელფასი გვადარებს ბაგის მასალებლებს აქ არის მარტო ის კი არა აქ არის ქალები დამლაგებლები რომელიც 350 ლარი აქ ხელფასები და ავიცი კიდე რამდენი რაღა შეიძლება თქვა არანაირი აი არამ არამერი ადამიანური რაღაცა ჩვენ არ აგვაქვს. აი როგორ ვთქვა? სიცივე, გაჭირვება, არავითარი დაფასება მაგისგან პირადად მაგ ჩვენი მერისგან. და ასე ასე წვილი შეიძლება და ყველაზე მთავარი ის რა არის? მოსახლეობა უნდა რომ დაუ დაუპირისპიროს მეტროს თანამშრომლებს ასევე თქვენ მემანქანებს მემანქანებს და ჩვენ და ყველას ეხლა ნებისმიერ ადამიანი ფიქრებს იმას რომ 2000 ხელფასი აქვს და კიდე კიდე ამაზე ამას ეთხოვენოდა ქალაქში რომ ხალხი მშიერია და მომათალდა რომში ისინი რა შეტყვიან ეს ეს ეს ხო დანაშაულია რასაც ეგაკეთებს ეს არის ხალხს უპირისპირდება ერთმანეთს და ამბობს ტყუილს 100%-იან ტყუილს ჩვენ შენი რამდენია ხელფასი 880 არის ჩემი 780 880 კი არ არის 848 850 და იქ აზრიადის რომელიც წაგვართვეს და მქონდა ერთი 120 ლარი მე 32 ლარი დაგვიბრუნეს უკან აი აი აი ესეთი და ამავდროულად სასიცოცხლო და ერთი ერთი რა არის ეს ტვერი აქვს მასკა ეს მაღალი ძობა ეს ყველაფერი წარმოიდგინე რა რა მომნებელი და სიცივე ზამთარში ვარ საშინელ დღეში. კიდე გაერო საშანდელი ზამთარი გაგვიმართლა და არ იყო ცივი ზამთარი. ხან ქლუჩებს და ხელები გვეწეფება ისეთი სიცივე აღმო. აი ეს არის ინსტრუმენტები, რითაც იხსნება ნაწილები რა. წონით ამის აწევა, დაწევა და ამის დარტყმა, ეხლა წარმოიდგინე ამ ხელა ძალაგი და რა ამ ხელა ენერგიას ხარჯავ რა. აი აი ეს ეს უნდა იხმარო. აი ეს დღეში მუშაობენ ხალხები. ძალიან ბევრი ფაქტორია იმისა თუ რატომ არის უბრალოდ მემანქანეობა და მეტროში მუშაობა რთული. ერთ-ერთი თავარი არის ეგრეთ წოდებული სამხედრო გრაფიკი, ანუ ცოცავი გრაფიკი, რომელიც არ გაძლევს ფაქტიურად საშუალებას, რომ თავისუფლად განკარგოს შენი ცხოვრება და შენ ცხოვრებაში გეგმები ისე როგორც შენ გსურს. არისი ელემენტარული 4 დღის მერე, 5 დღის მერე როგორ იმუშავებ, ხო? რაღაცას წინასწარ ვერ დაგეკვა. შეიძლება მოგიწევს სადღესასწაულო დღეებში მუშაობა. ვერ იყო ესეთ მნიშვნელოვანი ცხოვრების მართა ისეთ მნიშვნელოვან დღეებში რომელიც შეიძლება რამდენიმე იყოს სულ ვერ იყო ოჯახთან ერთად ვერ იყო მეგობრებთან ერთად მემანქანეების და ზოგადად მეტროპოლიტენში დასახლებული ადამიანების პროფესიულ კავშირში ერთობა 2013 წელს თავარი მოთხონა არის ხელფასების მატება და რატო ქვეყანაში ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე ძალიან გაძვიდა მოგიხსენებათ სამხრეთულო კალათა ლარმად განიცადა დევალვაცია ანუ ის ხელფასი რა ხელფასის ყოფნა სიტყვაზე 2013 წელს დასაქმებულებს. აა რა გეგმების ქონათ მათ თავიან ცხოვრებასა დაკავშირებით ამ შემოსავლით. დღეს უკვე ძნელი არის ამ ყველაფრის განხორციელება, ძნელი არის უკვე გაუმკლავდი იმ ცხოვრებას, რა ცხოვრებასაც უმკლავდებოდი 5 და 6 წლის წინ. აა ანუ ზოგმა ბინისაშენება დაიწყო ხო სახლის ზოგმა რაღაცა ვალია იყო თავისი ცხოვრების გეგმებისთვის და მას წინასა ქონდა გათვლილი რომ ვიცოდა რომ ეს 1000 ლარი საშუალოდ რაც სიტყვაზე მემანქანეს აქვს ხერფას ხო ეყოფოდა ამას ყველაფერი გათვლილი ქონდა და წლების შემდეგ ეს ყველაფერი რომ გაძვიდა ეს ფული უკვე ფაქტიურად ნახევარი გახდა იმისი რაც იყო და რეალურად ხერფასების მატება შეესასე მაგრამ რეალურად ჩვენ ყველანი ვითხოვთ რომ იმ ნიშნულზე დაუბრუნდეთ რა ნიშნულზეც ვიყავით 5-6 წლის წინ იმ პირობებში დაბრუნდეთ და ისე შეგვიძლია ელემენტარული ჩვენი სოციალური ცხოვრება წარმართოთ, როგორც იყო 5-6 წლის წინ. ორ წელზე მეტია ეს პროცესები მიმდინარეობს. ორი წლის წინაც იყო დაპირება რომ ხელფასში უნდა გაზრდილიყო, მაგრამ არ გაიზარდა და აი ორი წელია ამდენი ხანია მეტროში ამ ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და შრომატევად სამსახურს დასაქმებული ადამიანები ითმენენ, ითმენენ, ითმენენ მუშაობენ, ითმენენ 1000 ტყუილს, 1000 დაპირებას. და ცხოვრობენ იმედით, რომ ხვალზე, ხვალზე, ხვალზე რაღაცა იქნება, რაღაცა უკეთესობის ხრი შეიძლება, მაგრამ საწუხაროდ არ ხდება ესეთი რაღაცა, დაიღალა უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ამ ხელა შრომის ფასად მუშაობს, ამ ხელა დატვირთვის ფასად მუშაობს. არდა იმისა თუ ამ ხელა დატვირთვა და ამ ხელა ჯანმრთელობაზე, ამ ხელა ეს ყოველივე ჩვენი ამ ხელა ჯანმრთელობის ფასად, ნერვების ფასად არის ეს ყველაფერი. მემანქანეს არ აქვს ერთ წამ მონდურების საშუალება მემანქანეს არ აქვს სამსახურში სხვა რამეზე თუნდაც თავის პრობლემაზე ფიქრის იმიტომ რომ შეიძლება ამ პრობლემაზე ფიქრმა რამე ფატალური და შედეგი გამოიღოს იმიტომ რომ სულ მთელი გონები მთელი არსი თუნდა იყოს სამსახურში და არ გაძლევს ეს პროფესია შეიძლება ერთი წამი მონდურების საშუალებას ყოველი სადგურში შესვლა ყოველი სადგურში გასვლა ეს არის უკიდურესად ყურადღების კონცენტრაცია, გაძაბულობა და მაქსიმალურად ველაფერი უნდა გათვალო ელემენტარულ სადგურში შესვლისას და გასვლისას. ერთი წამიც კი გაპარული შეიძლება რაღაც სულ შედეგამდე რაღაცა სულ შედეგამდე მიგვიყვანოს ამან და ჩვენს ყველას იმ მოქალაქეების მიმართ ჩვენი ვალდებულება სისხლში გამზდარი და გათვითცნობიერებული ვიყავით ჩვენ მსახურებით ქალაქს იმ ჩვენს ძმებს, ჩვენს დებს, ჩვენს მეგობრებს. მე შეიძლება ჩვენ გვევძვიან უსამართლო სასამართლოს გადაწყვეტილებებით. თვალე შეიძლება ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ სამსახურში დასაქმებულის მოუწიოს ამ გზის გავლა, ამ ნაბიჯების გავლა, ამიტომ ჩვენ ეხლა უნდა გამოვიჩინოთ ერთიანობა და მოვითხოვოთ, რომ ადამიანის შრომა ამ ქვეყანაში იყოს დაფასებული.